Jak prowadzić budżet przy jednoosobowej firmie. Pokażę Wam, jak ja to robię. Kwoty są fikcyjne, ale arkusz jest mój, prawdziwy. Lubię tak zwane one-pagery, by mieć wszystko na jednej kartce. Dlatego mam budżet na jednym arkuszu. Spójrzmy na listopad. 5 źródeł przychodów, w sumie 8664 zł. Z tego zakładam, że 2400 wydam na koszty biznesowe, 626 zł oddam potrzebującym jako dziesięcinę. Zostanie mi 5638 zł dochodu. Prywatne koszty przewiduje na poziomie 4000 zł, zatem listopad zamknie się oszczędnościami na poziomie 1638 zł. Z racji tego, że poszalałem na wakacjach, to ciągnie się za mną deficyt, który z końcem listopada zejdzie do minus 1362 zł. Planuję budżet na rok do przodu. Na zielono zaznaczam to, co już jest wpłacone, a na żółto niepewne przychody. Jak bilans jest na minusie, to czerwony, a jak na plusie, to zielony. Koszty prywatne szacuję tak dokładnie, jak to możliwe – a na koszty biznesowe zakładam wydanie 15% przychodu. Wersję elektroniczną tego arkusza możesz pobrać ze strony www.bernardfruga.net ukośnik x110. Życzę Ci dużo zielonego w budżecie.